lan erreformaren kontrako jarrera azaltzera kaleratera gara. Lan erreforma honek prekarietatea betikotzen duelako eta lan erreforma honetan, elkarrezketa sozialean adostu den honetan, ez dagoelako inolaz ere eskubide berreskuratzerik. Iruitzen zaigu erreforma honen aurka egin behar dela, kongresuan, lantokietan eta baita kalean ere, Eta egun hauetan, ba, begira da Madrilen jarria daukagu, Madrilen egun erabaki garriak izango dira, eta zentzu horretan, Euskal Alderdiei eskatzen dieguna da, Euskal Herriko langileen ahotsa izan daitezela kongresuan. Euskal Herriko langileen ahotsa izate askatzen diogo, kontutan izan behar delako, elkarrizketa sozialeko akordio horretan, Euskal Herriko langileen gehiengoa ez gaudela ordezkatuak komisiones eta UGT sindikatuek ego Euskal Herriko langileen euneko geita bakarrik ordezkatzen dute. Madrileko negoziazio edo Madrileko e, eremuan, kongresuan, lan erreforma honi ezko argi bat eman behar baina ez hori bakarrik, ezinbestekoa da, balentasunezkoa diren gai batzuetan ere proposamenak eta ekarpenak egitea ba, erreforma hau zuzentzeko. Noski, negoziazio kolektiboaren e, estatalizazioari aurre egin behar zaio eta negoziazio kolektiborako marko propioa defendatu behar da. Bertako itxarmenak izan herrialdekoak edo izan herrialde autonomikoak defendatuz. Baina horrekin batera guretzako bada ezinbestekoa den beste gai bat eta hori da kaleratzei loturik dagoena. Kaleratzeak zaildu eta kaleratzeak garestitzeko ba, ekarpena egin behar da eta alderdiei horretan ere harreta jartzea eskatzen diegu. Esan bezala, Madrileri begira gaude egun hauetan, baina guk oso argi daukago, Madrilen posible ez den hori, hemen Euskal Herrian posible egin behar dugula. Hemen Euskal Herrian posible egin behar dugula, lan erreformaren kontrako borroka horrekin jarraitu behar dugulako, eta lan erreforma patronalaren aukera legala bai, baina aukera erreala izan dadin oztopatuko dugulako, borroka sindikal eta sozialaren bidetik, eta beste alde batetik ere, ba, eraldaketa eh, sozialerako buru prozesuari ekarpena egin behar diogulako eta praktika soberanista horretan urratsak ematen jarraitu behar delako. Lan harremanetarako eta babes sozialerako euskal esparru bat izan dezagun buru osoa duena enplegu gaietan eta gai sozialetan.